Ba, bideo honetan azaltuko dugu programazio didaktikoen inguruan egondako azken berriak. Bai, azalpena hau eman genuen kalitate hezkuntzan sarean bileran eta bueno, agostu dugu bideoa grabatzea, gero sarekideak ere euren ikastetxean ba, materiala erabiltzeko. Hau, interesatu zaio edozein irakasleari, momentu honetan, ba, programatzen eh, ari den edozein irakasleari, bai aurrezkuntza, lehen eskuntza, edo batxilleruan dagoen edozein irakaslearen zan. Kontatuko ditugu, azkeneko hiru lau hilabetetan, programazio didaktikoen inguruan egondako berriak. Berri horiek datoz batez ere azkeneko hilabete hauetan dekretu kurrikular berri batzuk argitaratu direlako eta baita ere gida berri bat. Hasiko gara komentatzen kurtsasierako ebazpenak eta dekretuek programazio didaktikoen inguruan zer da aipatzen dutena eta gero joango gara atalez programazio didaktiko batek e, euki behar dituen ezaugarriak identifikatzen. Bueno, aurkezpena baduzue elbide labur honetan eta baita ere QR kodigo honen atzean. Bueno, azteko lehenengo helburua ze berri dago hauen gainean. Bueno, ba, bi dokumentutan zentrauko gara, alde batetik eskuntzako kurrikulum dekretuek, programazio didaktikoen inguruan zer esaten duten, eta gero ikasturte hasierako ebazpenak. Taula honetan, azteko egin dugune da, eskuntzako kurrikulum dekretuek programazio didaktikoen inguruan aipatzen dutena eta deko balde batetik aurrezkuntzako kurrikuluna, beste zutabean oinarrizko eskuntzako kurrikuluna eta hirugarrenean batzilerroko kurrikulum dekretua. Eta hemen ikusten da, ba, gauza batzuetan, hiru dekretuetan, barbin agertzen dela, baina badaude, bueno, salgo espen bat. Hiru dekretuetan, artikulu konkretu batean, programazio didaktikoak zer diren, aipatzen du, aurrezkuntzan amazortzigarrenean, eta eh e, LH eta DBH 25garrenean e, eta batxilergoan 24garrenean, bai? Derrigorrezko hezkuntza hau da LH gehi DBH agertzen da aurrezkuntzako dekretuan agertzen esten basati bat eta sati horretan aipatzen du ikasturte bereko irakasle koordinatu egingo dituztela ikasgalako programazio didaktikoak. Zer esan nahi du honek? Ba, egon dela koordinazio horizontal bat. Bai? beste alde batetik ere, aipatzen du, ikasgai bera edo arlo bera ematen duten ikasgelako programazio didaktikoak, bat, denen artean egin behar direla, bai, orduan, honek eskatzen duena da, koordinazio vertikala, hau da, fizika eta kimika ematen duten irakasleo, koordinatu egin behar dira, koherente izan daiten vertikalidadean euren programazioa. Agian, aipatu alden bigarren gai bat da, agertzen dala programazio didaktiko horrek eukibar dituen atalak. Orduan, badaude atal batzuk betikoa direna, baina badaude beste batzuk berriak edo direna. Eta berri hoien artean, balenengoa da agian importantena, agertzen direlako oinarrizko zehar kompetentziak eta disiplina barrukoak eta integrazio egoerak. Jarraitzen du helburuak, edukiak, evaluazio irizpide eta lorpenen adierazleak, eta kalifikazioa, erabaki metodologikoak eta didaktikoak eta kurrikuluna garatzeko materialak eta baliabideak. Hori, dekretuz esarrita dago. Honek esan nahi dagoena da, bertan agertzen diren atalak, bete behar ditugula. Osea, programatzen gaudenean, irakasleo, gure programazioak atala hauek izan behar dituztela. Bai? Beintzat horiek. Beste dokumento bat oso importante izaten dugune ikastetzetan, izaten da ikasturtea zerako egazpera. Bai? Orduan, hemen ere egin dugu konparaketa bat. Kasu honetan, denok dakigunez, ataratzen dira bi e, ikasturtazerako ebazpena. Alde batetik aurre eta lehen eskuntzako ikastetzen zat, eta beste alde batetik bigarren eskuntzako institutoen zat. Bai? Hemen ere aipatzen dira programazio didaktikoen inguruan dausen berri batzuk. Nik uste dut, aipagarriena dela, jarduera osagarriak programazio didaktikoen barruan jasota egon behar didela, beste alde batetik ere, aipamen berezia ematen dio errendimendu akademikoaren evaluazio objetiborako eskubidearen barruan, programazio didaktikoan argi eta garbi agertu behar didela evaluazio dizpideak eta lorten aderazleak. Bai? Bi, eh, aipamen edo nobedade alde batetik, aipatzen ditu zelan tresna ditugu momentu honetan programazio didaktiko horiek egiteko, eta hemen daude, dokumentu gida programazio didaktikoak lantzeko amazi amazazpi kasturtean izeneko dokumentoa, eta e, horren barruan, aipatzen du, lehenengo eranskineko txantilloian, badugula programazio didaktiko baten eredua. Gero, oso importantea da horten agertu diren bi berri. Alde batetik, eta hemen dago horiz aipatuta, programazio didaktiko guztiek bere barruan eduki beharko dute gutxienez arazo egoera bat irakas guztietan eta ikasgai bakoitzeko. Honek zer suposatzen du? Suposatzen du irakasle guztio programatu beharko dugu gure programazio didaktikoaren barruan unitate didaktiko bat arazo egoera batean oinarrituta. Behintzat, bat. Bigarren e, nobedadea edo, da hemen aipatzen dana. Programazio didaktikoetan sartu beharko ditugula hizkuntza komunikaziorako gaitasunaren helburu batzuk. Naiz eta gu ez izan hizkuntzako irakasleak. Ba, eta batez ere aipatzen du komunikazio gaitasun horren barruan sartu beharko ditugula erabiltzen ditugun testu akademikoak ikaslekin erabiltzen ditugunak aos eta idatziz adierazteko ba, eh, jarduera batzu. Bueno, gero, hemen daukazue jarret nahi baldin badozue gehiago irakurtzeko, baina aipatzen du ere, zeintzuk dira mintegi, mintegi buruen lanak programazio didaktikoa tal honetan, bai? Orduan, mintegi buru batek, egin behar duena da, ikasle taldetako programazioen bilakaeraren jarraipena, bai? Eta programazioa betetzen direla ziurtatu behar ditu bai? Hau bigarren hezkuntza, bai? Baita ere aipatzen ditu non gorde behar diren programazioak, aipatzen ditu tutoren eginkusunak zeintzu diren, bai? Eta bukatzeko, ba bueno, hemen duzue lehen aipatu dugun gida agiriaren irudia, bai? Programazio didaktikoak egiteko ba, oindala bi iru hilabete argitaratu den gida agiria eta dano ba, jaso dugu, jaso dugu salgu jau ikasitzen. egin duguna izan da ikusi kurrikulum dekretuek eta kurtzasierako ebazpene programazioen inguruan esaten dutena. Baina guri zer interesatzen zaigu? Guri interesatzen zaigu, bale, oso ondo, programazio bat nola egin behar da, ze atal izan behar dituen eta atal gakoitza nola bete behar da. Eta hau izango da orain azalduko dugun. Ez gaude bakarrik bide honetan, eh? badakigu irakasle guztio programatu behar dugula, baina baditugu bi gida oso oso interesgarriak, programazio didaktikoak eh, egiteko ba, lagungarri moduan hartua ditugunak. Bata da, bilia eta mailukoak, programazio didaktikoak egiteko orientabideak, eta bilarrena, aurten, honen osagarri edo zabaldu da programazio didaktikoak egiteko gidaliburua amasi amazazpi ikasturterako. Bai? Orduan, zera aipatzen du aurtengo gida adiri horrek? Ba, esaten duena da, programazio didaktikoak egiteko laguntza gisa eskaintzen dela gide. Laguntza gisa. Bai? Baina aurreko gida oraindik ere baliagarria jarraitzen izaten duela. Beraz, biak erabili behar ditugu danok dakigu, ba bueno, oraindik badauzela alderdi batzuk ez dausenak oso garatuak. Eta beti gure bileretan ibiltzen gara zer bertatzen da evaluazioarekin, kompetentzien evaluazioarekin, bueno, ba hemen, gira agiriak, aurten argitaratu den gira agiria berak ere aipatzen du, evaluazioa bezalako alderdi batzuk ez direnez ez oraindik arau gisa ezin dira agiri honetan sartu, bai? Pues, eh, egoera horretan daude eta bas, da, hortik abiatu da gara. Programazio didaktikoen elementuak zeintzuk dira. Ba, hemen dituzue zerrendatuta. Eta batzuk, jarri dut niu, hau da, aldaketan gauzelako. Orduan, hasierako datuetan, badoz aldaketa batzuk. Zeharkako kompetentzia guztiz berriak dira. helburuak eta evaluazio irizpideak betiko moduan gelditzen dira edukien sekuentzia eta metodologian badaude berriak, berri, berriak eta gero evaluazio tresna, kalifikazio irizpideak eta evaluazioaren ondorioak berri mantentzen dira. Orduan, mm. baldin bagoaz, e, eh, pizka bat ikusten non dausen e, eh, nobedade hauek, alde batetik, kompetentziak agertzen dira. Dano dakiguia, ba, oinarrizko zehar kompetentziak eta oinarrizko disiplina kompetentzia dauzela. Eta hori, new berria da, bai? Orduan, ezagutu behar ditugu, diren, zer esan nahi duten, zeintzu dira oinarrezko zehar kompetentzia hoie ba? Hemen ditugu, hitzez hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko kompetentzia, ikasten eta pentsatzen ikasteko kompetentzia, elkar bizitzarako kompetentzia, ekimenerako eta ekiteko espiriturako kompetentzia, eta izaten ikasteko kompetentzia horiek ere gure programazio didaktikoan agertu behar dira. Orduan, non garatu behar dira kompetentzia hauek? Ba, batez ere, erabaki metodologikoetan eta evaluazioan. Bai? Bertan bai ikusi behar da zehozer aldatu egin dugula. Bagoaz, disiplina barruk oinarrizko kompetentziarekin, ba, bueno, argi dago, arloarekin lotura zuzena duen kompetentzia agertuko dala ni baldin banaz fizika eta kimikako irakaslea agertuko da zientziako kompetentzia. Ni baldin badaz euskerako irakaslea ba, agertuko da hizkuntzako kompetentzia, bai? Baina aukera e, ematen digut ere disiplina barruko kompetentziak integratzeko. Hau da, programazio interdisziplinarrak egiteko, bai? Ez aukera, aukera baino gehiago, gomendioa da, bai? Zegomendioa da ikasteko proposamen integratuak diseinatzea, bai? Ikasle kompetentzia bat baino gehiago garatzeko. Adibidez, ba, lan proiektuen bidezko metodologian, agian, hiru disiplina barruko kompetentziak landu aldira, bai? Orduan, hori da pizka bat gomendioa. Eta baditugu, olako kontrol galdera batzuk ikusteko ondo egin dugun ala ez. Ez ditugu danak irakurriko, oso luzea direlako, baina, bueno, azkenean hemen agertzen da lehen aipatu duguna, bai? Agertzen diren ala ez, integratzeko aukera ematen duguna ala ez, hizkuntzako ez diren arlo eta irakasgai guztietan hizkuntzako komunikazio helbururik agertzen den, honek emonaldo eskupista bat gure programazioak ondo dausen eginda edo ez. Elburuetan, ba, bueno, ez da baldaketa hundirik, hemen aitatzen da, azken finean, elburua zer da, erreferentziatza dituzte etapako elburu orokorrak, arloaren elburuak eta oinarrizko kompetentzia. Ta hemen ere badaude, elburuen inguruen kontrol galdera batzuk, bai? Pues adibidez, agertzen da, elburuak mailakatuta egon behar direla, ez direla izan behar bakarrik helburu minimo batzuk edo gutxieneko helburu batzuk, aratago behioan behar direla, ze ditugun, gure gelan ditugun ikasleak osoan hitzak dira. Eta denontzako helburuak egon behar dira. Bai? Bueno, evaluazio irizpideak, ikasleek helburuak zenbateraino barneratu dituzten baloratzeko erreferentzia dira. Eta galdera da, bale, eta zer gertatzen da lorten adierazleekin? Ez dago izen ipinita lorten adierazlea jarri behar diren, baina bai aipatzen da, ebaluazio irizpidea jokabide autemangarrien bidez zehazten direla. Eta jokabide autama, autemangarrioi zeintzu dira. Ebaldazio adierazleak edo lorten adierazleak. Beraz honek esan nahi du, ebaluazio irizpidekin batera, lorten adierazleak edo ebaldazio adierazleak jarri egin behar ditugula gure programazioetan. Eta hemen dekogu baita ere, ba, beste ebalazio irizpide ingurua, beste kontrol galdera. Edukia kalean, badugu berrikuntza handi bat. Bai, eta hemen agertzen da, jo, askotan ja, entzun dugun terminologia berria, hau, arazo egoera. Bueno, zer da arazo egoera bat, ezta? Zer da arazo egoera bat? Bueno, ba, arazo egoera bat, azken finean da, ikasleak egoera konplexu eta esanguratsu baten aurrean jartzea, bai? Eta arazo egoera hau konpontzeko ikasleak kompetentziak garatuko ditu, bai? Edo zein gauza da arazo egoera bat? Ba ez. Arazo egoera baditu ezaugarri bat. Lehenengo ezaugarria da, guk plazaratzen dugun jarduera konplexua izan behar dela. Ikasbentzat erronka izan behar da. Beste alde batetik, ikaskuntza berriak txertatzeko aukera mon behar dauena. Beste lastu tezer ikasten. Bueno, eta arazo egoera honen erantzuna zer izan behar da ba, azken ekoizpen bat, ikasleek egin beharreko azken ekoizpena, ez guk irakasle hor, <laughs> ikasleek egin beharreko azken ekoizpena. Arazo gara hauek non jaso behar dira ba, jaso behar dira modula aburrean, eduki atalean. Gogoratu, lehen esan dugula, kurtzazierako ebazpenak aginduz, esaten digula, behintzat bat jorratu behar dugula ikasturte honetan. Hemen deko guz, eduki atala ebaluatzeko kontrol galderak eta ikusten badituzue danak daude lotuta arazo egoerekin. Planteatzen diren ala ez, egokian diren ala ez, azken ekoizpena e, dituzten ala ez, bai? Bueno, metodologian ere aldaketa batzuk badauz, bai? Asunto ez da metodologia konkreto bat, baizik eta metodologiaen irizpide batzuk edo dano kontutan hartu behar ditugula, buruan izan behar dugu. Eta zintzu dira prinzipio metodologiko edo prinsipio pedagogiko hau. Bueno, lehenengoa eta importantea ikaskuntza esanguratzo esan behar dela. Bai? Egiten duguna ikaslentzat esanguratzo esan behar da. Eta egon behar da gizartearen errealitatearekin gertu. Bigarrena da ikasleak rol aktiboa eukibar dutela ordua. Baldin badeko goz, umea, cesar eta banan eta izilean ba hori ez da rol aktiboa bai? Pentsatuko dugu zelan jarri mugimentua. Hirugarrena da adierazpen prozedurazko eta jarrerako edukiak baliabideak izango direla arazo egoera konpontzeko. Zer esan nahi du honek? Ba, edukiak direla bakarrik tresnak. Ez direla helburu, bai? Zertarako, arazo egoera ba, konplezo izan berdana, konpontzeko. Bai? Beste bat oso importantea da ikasleen evaluazioa formatiboa izan behar dela, bai? Ez una evaluazio postmorten. Bai? Eta horretarako, hausnarketa bat egin behar du zelako tresnak erabiltzen dugu zen evaluazio hori e, egiteko, bai? Bosgarren printzipioa da berdinen arteko lankidetza, bai? ikasle, elkarrekin lanean eta ikasten. Segarren printzipio pedagogikoa da irakasleen rola aldatu egin behar dela, bai? Gu ez garela izan behar oro jakile bat. Izan behar garena da ikasleen laguntzaile tutorea. Guk ere bideo horretan ikaslea ikaslekin batera egiten dugun bideo horretan guk ere ikasten dugulak. Eta talba, askotan ez da nagertzen programazioetan da, aipatu behar ditugula, ebaluatzeko tresnak, erabiliko ditugun tresnak zeintzuk izango diren. Eta hemen, beti esaten dugu, ke hai bida después del examen. Bai? Orduan, e, zehaztu behar dira, ebaluazio tresna horiek, zehaztu behar dira zertarako, zer neurtzeko, bai? Eh, koherenteak izan behar dira evaluazio tres hauen metodologiarekin, zeukia edo oso metodologia aktiboa, ikasleak euren artean lan egiten, baina gero ebaluatzeko ipintzen dotzegu azterketa bat banan-banan egiteko. Orduan horrek ez dauka koherentziarik, bai? Orduan koherentia izan behar da gure metodologiarekin. eta azken kalifikatu egin behar dugunez, azkenean ikasturtea bukatzen denean nota bat jarri behar dugunez, hori ere aipatuta egon behar da programazioan. Zeintzuk izango diren kalifikazio irizpidean. Bai? Adierazi behar da, ze pizu eta balio duten erabilitako evaluazio tresnek azkeneko emaitzak. Eta bai. bukatzeko, evaluazioaren ondorioak ere aipatu beharko ditugu. Bai? Batez ere, anistazunari erantzun erantzuteko oinarria edo osatzen dutelako. Zer esan nahi du ebalbazioaren ondorioa? Ba, bueno, indartzeko jarduerak ditugun ala ez, zabaltzeko baita ere, ze baditugu ikasle batzuk oso modu harinen eta oso harin gu proposatutako helburua betetzen dituztenak eta horientzat ere beste lan mota batzuk egon behar dira, bai, zer egingo dugu ikasle hoiekin arlo bat gainditu gabe dutenean, edo bi, edo hiru, hori guztia aipatu egin behar dugu gure programazioa. Bueno, eta hemen ipini dugu, pues bueno, el tema del apotema. Dala, vale, zelan ebaluatuko ditugu oinarrizko kompetentziak. Eta, ba, egin dugu, ba, zuzenean hartu dugu, Parrafo bat, Herderas y dugu. Orda irakurriko dugu, zer dino agiria El decreto, el decreto curricular, explicita que debe evaluarse el logro de las competencias básicas, tanto las transversales, CEARCUAC, y las disciplinares. A diferencia de la evaluación de las áreas o materias, que todos sabemos se califican con un insuficiente, con un suficiente, acompañados con un número, las competencias disciplinares y transversales se evaluarán conforme a tres niveles de logro. Nivel inicial, así era con Maya, nivel medio, eh, Maya Artaña, ETA, nivel avanzado. Pero los indicadores de logro y la graduación correspondiente a cada nivel se irán desarrollando a partir del curso 16-17 para que sirvan de apoyo a la evaluación que deben realizar las y los profesionales docentes. Verás goz, pues hau garatzen ari denez, pues pazientzia beharko dugu eta gure programazioetan adieraziko dugu dekogun materialarekin. Bueno, ba, eskerrik asko eta hemen duzue el bideo honetan, bai, esiberri berritzeunen nagusia.eus, ba, gai guzti hauetan dausen azkeneko dokumenta guztia, dekretu guztiak eta ba, asko.